Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Никита Девисков, и сегодня я буду создавать свой сервер в Майнкрафт на версии 1.8 до 1.8.9. Сначала скачиваем Крафт Бакет, архивчик будет в описании, потом создаем тут текстовый документ, называем как хотим. А, да, сбор. И тут пишем такую команду. Вот, она будет в описании. Сейчас, вот, вот это вот стираем мы потому что... Нажимаем файл, сохранить как. И тут пишем такую команду. start. start.bat Сохранить. И у нас появляется пакетный файл ms-dos. Запускаем его. Все, сейчас у нас должно заработать. У кого тут пишет ошибки? Сейчас я вам покажу. Заходим в мой компьютер. Э, локальный диск, Program Files и видим Java. Там выбираем любую Java, например, Java это, и bin. И вот эту вот команду, ну вот это не команда бы, как бы сказать, вход в нее копируем, потом заходим, не заходим, нажимаем правой кнопкой мыши по мой компьютер, потом свойства, дополнительно, переменные среды и ищем тут патч. Видите патч? У меня стоит все уже прописано тут, вот тут прописываем. Ну, у меня уже все прописано, я не буду этого прописывать. Вот так вот пишем. Все, у нас сервер запустился. И пишем в ELA такую команду. True. Сохраняем. Да. Старт-бат запускаем опять. И теперь у нас сервер запускается. Сейчас мы просмотрим. Я вернусь, когда у нас запустится сервер. Ребята, все, у нас сервер запустился. Э, он запустится, когда вы видите Дон. Дальше пишем тут стоп команду. И все. Закрываем. Заходим в сервер ProPersions. Я так зайду. Дальше видим онлайн monitor, онлайн мотру. И тут пишем false. hosts. А тут вот вот это пишем ваше название сервер. Например, Nike Craft. Craft. Все. Дальше нажимаем сохранить. И запускаем опять старт бат. Опять же я вернусь, когда у нас сервер запустится, и я зайду в игру. Ребята, все, у нас сервер запустился, я зашел в игру. Дальше нажимаем прямое подключение и пишем тут комп... А, нет, не тут ошиблась, добавить. И в адрес сервера пишем другую команду. Local. А нет, лучше прописать 127.0. Ой. Точка 0, точка 0, точка 1. И все, да. Готово. И все. У нас появился сервер Minecraft, Minecraft. Этого что мы описали Дальше заходим. Все, мы подключились к серверу. Даже около лошадок и около тыкв. Но у нас нету ничего, ни админки, ничего. Просто сюда пишем Оп. Никита. ТВ. Схов. Все. И у нас появляется в чате сервер Никита Тевисхов, теперь оператор. Да, мы теперь оператор. Все, мы опер мы можем хоть что угодно делать. Мы оператор сервера, можем прописать даже команду гамми-мод. Один. Все, мы в режиме гамми-мода. Ребят, ну это была только первая часть. Вот, ну лошадки а можно садиться. Вот. Можно брать вещи, например, выкидывать вот. Ну, это только была первая часть по созданию серверу. Майнкрафт на версии 1.8 до 1.8.9. Э, в следующей серии, я думаю, мы будем устанавливать самый полезный плагин для нашего сервера. Я сразу приготовлю папочку, пока видео не будет. Э, там плагинов накачаю. И потом, когда выпущу видео, я вам все сделаю. Ребят, с вами был я, Никита Тибисхов. Сегодня мы создавали свой сервер Minecraft на, верши, на версии 1.8 до 1.8.9. Кому понравилось, давайте наберем сегодня нашу ачивку хотя бы 10, 5, 5, 5 лайков. Давайте наушники. Мы, я думаю, это мы сможем сделать. Если мы это сможем, да выпускай сразу новую серию. Прям мигом, быстро. Вот увижу, что вы выпустили новую серию. И сразу бегом побегу к вам выпускать. Всем пока, ребят. Пока.